ọmụ ahụ dị ihe na-eme ka abịa anyị mmadụ ụlọ ya anyị mmadụ ala ya ndị isi na ọwa anyị nwa mere ndị nke ndị Igbo mere nke a ndị Igbo mee nke a obi mee nke a ọwa obi na-ekwu mmadụ n'ime ọrụ ọwa obi na-ere pawa mmadụ n'ime ọrụ ugbo ọwa ji na na the strongest force without David, the strongest force without David, and am the strongest. Adị m aware that the local government can get out here. Ya biko ya nọ ebe ahụ, ya ga-asa ebe a, ọ nọ ebe a, ndị na-eche ịjọ ya IPOB, go this place na somebody will welcome you. Anyị anaghị ache eche, something will happen very soon. O nwere ihe ndị anyị na but we have to come closer. na-eme ọrịa ụmụ ndị nna iji ji ọcha jee imefe chukwu amara ịbịa nsota amara ya n'ụka kedu onye si leta igbo baịbụl tinye eme ọwụ na anyị enweghị akpa ime ọwụ anyị enweghị ofe ị na-eji esi ihe ihe nwaanyị leta ya itinye ya emere igbo ka ibe eme mgbe echi na baịbụl ọkwa ihe nwere ise maazị maazị wọ́n dà yóò bí kwụsịla kwụsịla n'ime ọrụ ka aka na-egwu anyị ya ka ndị obi chọrọ anyị for 2023 we are here ndị niile chọrọ ịchọ na-abịa obi ka na obi na-ewuwe jos were nwayọọ gawa ebe ahụ muvu wee ebe ozugbo ihe bụ ndị nna nna anyị lụrụ ọya ka anyị chọrọ ịlụtọpụ ofu onye si na ojugbo adọla ya mmadụ atụ ya kedu aha anyị na-azọta ugbu kedu onye kpọrọ aha ọfishali kedu onye ugbu anyị pụtara ka ihe na ọ because na abịara nwee global conspiracy kwesị anyị na ọ na-obi nọ n'ofe onye gwa na-adọta gị ya now lee ihe m na-ajụ onye ahụ sịrị na ndị nke dọrọ ya dọ bifọ na ha dọrọ ya na-adọta gị ya lee ihe m gwa ya ọgwọ nwere na ya gaa ya atọ ga-ere agha ọ bụ eziokwu ọgwọ na-aga ahịa echi mmadụ bụ onye ahụ ọ ga-aga ahịa echi onye nwunye ọ bụrụ nwa ya ọ na-atakwa nwunye ime ọzọ nwunye nwa ọ ga-adị were obi chika anyị gị ma atụmanụ na ndị a enwetaghị ya onye si ka ala legodu under five years eji aha buhari na-achị ihe a legodu kọndishọn eji were anyị without na anyị lụrụ ọgụ ọnwụ na ya lụrụ ọgụ kedu lebụl ị kara ịnọ na anyị na-ekwu okwu sọ mmadụ na anyị kwuru ekwuru ekwu anyị na ha bịakwara ikwu ọzọ chineke chineke okwu okwu ịga na baịbụl ọnwa okwu ka chineke kwuru Jesi chapter 1 verse and God said let there be light and there was light that way verse 6 and God said verse 9 and God said ekwuru verse 11 and God said verse and God said Verse 8 and God will say. Verse 86 and God will say. Verse 79 and God will say. And verse 31 and God will come. My father is God. I B.O.B. My family. I B.O.B. And I work. I work only for two minutes. Remember, I hand you. I know who will put the after nine and It doesn't work with two minutes ɛmayɛ wura no can do two minutes of it we must continue. After saying saying na nkunda na obodo oyibo na mba alada ebe akpa ebe adị na mmekọ ahụ ọwụ ụlọ iri ya ọwụkwe kwuru ekwu ọkwa mgbe gị data awụsa ndọ ndị ahụ na kọmanda amis na ọ na-anụ n'ọfịs akọmanda ọwụ omee ya ọkwa si na onwere ka nkwụsị na ebe dị afra ọwụ omee ya ka Chineke elu ego ka ịwa na ego I want and make the people and nothing you are God's, for you are the sons of the heavenly Father. What is the duty of the cross? To recondition and to, to recreate and recondition your condition. did get Ọ̀sídẹ̀ kékeré ó dà. Ọmọ ìfèrè. Ọmọ ìfèrè dà. That is what we need. We want to secure our land. Somebody see that. Wọ́n lọ́sí ta irú orí. Wọ́n náà sí ta ìwé wa. I want to ask a question. My question to Ameju. na-aga na lonely place ị na-aga na lonely road lonely road ị na-abịa onye fulani na-abịa ị na-ahụ ndị asị na na-abịa aga one side na-aga one side ịma na ekele ya ọ bụ ịma na ọdịna ga-ekele ya because anyị mma ozugbo ị hụrụ gaasị abụọ gị afa bikos ị nọ n'otu ma iji and o nwere tọrọ ubi maka mma bikos your land has been sold ebe na-ereba ala gị gịnị mefu anyị gwuo gasị idowe mere e You want to arrest that people? In a minute, arrest. I don't want to bag. Are you mad? Let them come. Are you mad? Uh, let them come. I want Adam is the Lord. I'm not going to be able to. I'm not here. my Bible. If you not see my Bible? Efumegbe. Uh, for where? In Egoshi Miami. I am not on an altar there. <laughs> And again, we confront them. We confront them face to face. Yes, sir. Maazị Ikechukwu ugbu a, anyị asaghị ibe nwamba anyị na-eme protest. We come, anyị abịagidebe ndị amị otu a. Ya ka ọ dị, otu a ka ọ dị n'obodo a. What are we saying? Ihe anyị you, ekwu na ndị iro onye si m ewepere mmanya eluigwe ka enyemaka m jada fine ọ bụ eziokwu but ya bụla m mgbeli a na-elu ime ekpere sọmchi na jụọ chineke ihe ọ dị iche sọ mgbeli a na-elu onye si m lukọkwa na efu your help come from heaven kedu kwanye onye ọcha na-achọ n'ala anyị mmanụ eru Nnamdị Kanụ sa ewetu anyị na-eru anya mana anyị anyị gba iti abịa ma ahụ anyị abịaghị na mmadụ ụlọ ya anyị abịaghị na mmadụ ala ya o nwere ndị isi na ọwa anyị nwa mere ka ndị nke a ndị igbo mere nke a ndị igbo mee nke a ibi obi mee nke a ọwa ibi obi na-ekwu mmadụ n'ime ọrụ ọwa ibi obi na-ere oke ọwa mmadụ n'ime ọrụ ugbo ọwa ibi obi ji na ma anataghịchi ndị anyị sekwa ihe mere njọ njọ na ibi obi the strongest force without baby the strongest force without baby and the strongest that is aware that the local government can get that here. Ẹbí bóyá ọ̀nà ẹ̀bá ahù, yá kà á sá ìjà. Ọ̀nà ẹ̀bá ní ilé ìjọba ìjọba IPOB, go this place na somebody will welcome you. Àyànà ha ṣèṣe something will happen very soon. Ó wẹ̀ ilé ìjọba ìjọba ìjọba but we have to come closer. irokoza ọrịa na ndị na-anaghị njikọ ọcha ilefe chukwu okike abịa amara ịbịa nso na amara ya na ụka kedu onye si leta igbo baịbụl tinye eme ọwụ na anyị enweghị agrimenti wọl ọwụ anyị enweghị eji esi ibe ihe nwaanyị iji leta ya ya emere igbo ka ibe na-eme na mgbe echi na baịbụl ọwụ anyị Bad people. What are you people? kwụsịla. kwụsịla. n'ime ọrụ ugbo aka na-egbu anyị. Agwa ya ka ndị obi chọrọ press Anyị ya for 2023, we are here to Ndị niile chọrọ na obi obi. Na-ewuwe were nwayọọ gawa ebe ozugbo. ihe bụ ndị nna nna anyị lụrụ ọhịa ka anyị chọrọ ịlụtọpụ ofu onye si na ojukwu adọla ihe a na-azọta gị mmadụ atụ ya kedu aha anyị na-azọta ugbu a kedu onye kpọrọ aha ọfishali kedu onye dọkụmentịrị aha ọwụ ọdụmegoju ugbu a anyị pụtara ka ihe Nnamdị Kanụ na-akpọ ọwụ Biafra kesanyị na ọdọta gị ya eyi na-asị na ọdọta gị ọ bụ pas na abịara nwee global conspiracy gwasị anyị n'ọnụ obi nọ n'ofe anglish onye gwa gị na-adọta gị ya now lee ihe na achụ onye ahụ sịrị na ndị nke dọrọ ya adọ bifọ na ha dọrọ ya na adọ ya lee ihe ya ọgwọnwe onye na ya atọ ọ ga-ere na-aga ahịa echi onye ahụ ọ aga ahịa echi onye nwunye nwa ọ na-azakwa nwunye ime ọzọ nwunye ndị a ya onye legodu under five years eji aha buhari na-atụ ihe a legodu kọmishọn edewere anyị atụ na anyị lụrụ ọgụ ọnwụ na ya lụrụ ọgụ kedu level ka anyị nọ na anyị na-ekwu okwu sọmbada sị na anyị kwuru ekwuru ekwu anyị ga-ebi na ha bịakwara ikwu ọzọ chineke oh, chineke okwu okwu ịga na baịbụl ọnwa okwu ka chineke kwuru ị na-ada ya jee chi nkata sịrị and God will say, let there be light. And there was light, that warrior. Verse 6, and God will say. Verse 9, and God will say. Verse 11, and God will say. Verse 14, and God will say. Verse 20, and God will say. Verse 76, and God will say. Verse 79, and God will say. And verse 31, and God will song. My father is I be your ọ ka na-eme two minutes makwa ihe anyị na-ekwu anyị na-ekwu okwu biafra na anyị na ndị iro na-alụ ọgụ it doesn't work with two minutes ịma ihe egwuru anyị can two, two minutes solve it we must continue after saying saying na nkwụta n'obodo oyibo na m ga-alọta ebe akpa maazị Nnamdi Kanu ọ bụ omeghị ya ọwụkwe ekwu na-ekwu ọgwọgwa gị dọta stand on ground and command my armies na ọ na-anọ n'ọfịs akọmandị ọ were ya ọ gbasoro onwe ya ka kwụsịrị ebe biafra ọ were ya ka chineke elu egi ka anyị nwale egi akwụkwọ samedi tụkwasị sọsị iwu agọs for your the sons of the heavenly father what is the duty of the gods to recondition and to to recreate and recondition your condition ọ chineke kere ose a amalibere ya Nobody can That is what we need. We want to secure our land. Somebody should have only sit by road, only one. I want to ask a question. The question to Amelie. In a kind of lonely place, in a kind of lonely road, lonely road, in Abia, only and in Abia, in a hundred and one one in Abia, in Abia side, in Abia one side. One side. It might not be a great area, it might not be a great area. Because I know insurance hit him. Because me and that side will be alpha. Because you didn't launch it by the king. And don't worry about it, you can't Because your land has been sold. Hmm. Ebe ne re ba na mi kini mi fa mi gbo ga si ìdúró ẹgbẹ. You want to arrest that baby. You remember arrest Aaron Abadi? Are you mad? Let them come. I you mad? Uh, let them come. Àwọn Adam ní ìṣòro lọ́ba sí Nàámi nà bẹ́ẹ̀ bá ń tí àná ọ̀nà yẹ. Even my Bible. Did you not see my Bible? Egun mẹ́gbẹ̀. Uh, for where? In the egosi m I am not on na altar there. Anyị na-aga we confront them. We confront them face to face. Yes o. Maazị Ikechukwu ugbu a, anyị asaghị bịawa mgbe anyị na-eme protest. We come, anyị abịagidebe ndị amị otu a. Ya ka ọ dị, otu a ka ọ dị n'obodo a. <laughs> What are we saying? Ẹ̀yà Yorùbá, àbí Iro, abala aláyọ̀ òkìrìkìrì. Onye si m ewe ekpere n'anya eluigwe ka enyemaka m si abịa, fine, ọ bụ eziokwu. But ya bụla m mgbeli a na-elu. Ikpe ekpere from chi na ajọ Chineke ihe ọ dị iche from mgbeli a na-elu. Onye si m look upon heaven, your help come from heaven. Kedu kwanye onye ọcha na-achọ n'ala anyị? anyị gba mbọ sekit ahịa ite site toro asụ from Chukwu Okike Abịama agwụrụ